vedle mě Josef Doleček, takový český plastikářský guru, kterého bych se teda zeptal, co vy tady máte nového pro eh, ty, kdo používají osobní 3D tiskárny. Klíč eh, spočítá v materiálech, eh, v materiálech, který má nějaké specifické vlastnosti, které de facto dektují konstruktéři nebo ty požadavky vychází od konstruktéru. No a my tady v Praze představujeme prakticky tři materiály. Eh, jeden z nich je eh, nylon, eh, který slouží právě pro účely technických tisků. Další dva materiály jsou flexibilní o dvou různých tvrdostech 92 a 98 jsou to materiály, které bytě představujeme dneska, tak už mají za sebou eh, roční eh, uplatnění v konstrukci eh, naší největší automobilce. Prototypovali se z toho díly, které se testovaly přímo v automobilech, takže ten, ten materiál prošel, řekl bych, hodně důkladným testováním. Já o tom budu mluvit zítra i na, eh, na konferenční eh, přednášce. My sledujeme ten, eh, ty trendy, které jsou o uplatnění 3D tisku pro technické účely, pro použití v průmyslu, pro prototypování skutečně funkčních dílů. A protože limity tiskáren jsou víceméně daný a posouvají se hrozně, hrozně pomalu už dneska, ta výsledná tvrdost, to cítění toho materiálu, tak to je o tom, kolik tam dáte infilu a podobně.